का भांडणं कोणाची चालली ती तिकडे काय कळणार नाही का लय जोरात चाललेलं का भांडणं गप केला का कशाने काय झालं कोणा तू लका माझा बाप तिकडे येईल का लका माझा हात कोणी धरला इकडे मग लका ए फाकड्या शर्मा का नचका द्या आयला जमलं बाबा लग्न एकदाशी अहो लय पैसे गेले माझं राव अहो आरत्याला कितीन काय कितीन ट्रॅव्हलिंगला कितीन जिबड्याला कितीन लय पैसे गेले राव फक्त सत्तर रुपयात माझं लग्न जमलं राव लिंबाखाली सत्तर रुपयाचा गोगाला आणला माझा डावाडोळा डोळा आहे ना लगे नाकराच्या पोरी मला लय आवड खेळ झाला राव गोगल टाकल्यामुळे काय तरी इम्प्रेशन बी पडलं टोपी बिपी कशी कोस दिसते बघा हे डावाडोळा डोळा आहे हो त्याच्यामुळे अडचणी आल्या त्या झालं बाबा एकदाशी मोकळा आता लग्न झालं म्हणजे टेन्शनच गेलं खटक्याच्या मोटरचा गोठाळा काढायला आलो होतो त्याला म्हणला अरे मोटर कितीची काय मला सांग मोटर म्हणला माझी पाचशे या म्हणला अरे म्हणलं दाखव तरी नाही म्हणलं जावा तुम्ही म्हणला खालचा पाय पाय पिवळा आणि वरचा पाय काळा आहे म्हणला लगेच वळखीतील अवकाशाचं कशाचं काय झालं सगळं वरचं पाईप काळच आहेत राव माझे राव केस उभे राहिले राव मला कायच कळणार लागा खटक्याची मोटर कुठली ती त्याचा मोबाईल बी लागा आणि कायच व्हायला लागा असलं असतं व्हायला का लय जागून खेळ झाला लागा इच्या गावात ते होगाड्याला म्हणलं पाणी झालं मारून की लगेच आणून द्यायचा पाईप तिकडे ठेवूया आता पर लाईट जायची पाळी आली लागा मला तोंड वासायला लावलं पाळायला लावलं का आता काय करतो आयडिया आता जे लय पाणी लागलेत का नाही झाडं त्यांना आधी मारून घेतो जेवढं होईल एवढं होईल मग काय करणार लागा लय टेन्शन दिलं लागा त्यांनी गप्पा राहू नका हात लाव राव गप्पा की राव मग वाटतंय मग वाटतंय करून पण मा- माझी मांडी परत आपण पर चिपुटी करायची पाळी आणली राहू तुम्ही गप्पा की राव कशाला टेन्शन देत आहे होय र तू एवढं कसं काय रिलॅक्स राहतो का तुला कसं काय जमतो रिलॅक्स राहायला लका निवांत झोपतोय लगा माझ्यापाशी डर डर गोडतोय काय काय काय करतोय लगा मला का पाच मिनिट लगा उन्हाची झोप येत नाही लगा असं वाटतं बाहेरून बोका येतोय का मांजार येते का कुत्र येतोय लगा हा लय टेन्शन येतं का मालक मारतोय काय तुझ्याकडे आयडिया काय करणार तुला मा मीच लाड केला रे तुला चिंबवाय पाहिजे तर लहानपणी नका तुम्ही सारखंच म्हणताय तुला जबरून तू सरकशीत घेते तुला लय एक नंबर जमतोय तुला अरे भावानो मी ऍक्सिडेंट मध्ये गावलो तुम्हाला मागच्या पायाने चाला येत नाही का अरे माझी खायची पंचायत आहे का भावानो हा लय आवड खेळ झाला का खायला काय आणलंय का मोकळाच आलाय का आयला लय आवड मोकळा लागलेत मला आता घे दर्शन आता परत आला का नाही पिशवी भरून खाय आणायचं पिशवी भरून म्हणजे लाया बिया आणणं ग चांगलं खाय आणायचं चांगलं आंब पिरू ही हा जा अहो कामाधंद्याचं बघा इथंच कुठं मुडक्यात मुडकी घालून बसताय तुम्ही हा घरात पोराला काय पोरग तीन महिने झालं मोठं वाईन आहे बघा बरं केवढंच राहिलंय ती हा नुसती थोडीशी फळं आणली म्हणजे झालं होतं घरात बाजार नाही काय नाही हे ऐकलं का नाही मी सांगितलेलं काय कामाधंद्याचं बघा अहो जावा बाहेर कुठेतरी कामाला हा काय काहीतरी बाजार बेजार वाईज येताना मोकळा येऊ नका आयला लय टेन्शन आलं राव बायकोने डुसलून लावलंय कामासाठी कामच कुठं मिळणार राव लय लगा होडाकलं मी काम एक मारक म्हटला आमची जडापीची काम असते ती आणि तू नुसकान तुला मोकळे चालाय नाही अहो लय घरी पण उपास मार माझी झाली राव लय आवड आता काय करतो अरे जाताना फळच नाही तू अहो बायको काय करते पोराच्या नावाखाली खाते मला थोडंसं देते आधी मी खातो मग राहिलेली घरी नाही तुम्ही